Halo guys, balik lagi channel gue Chris lu kita channel GSL guys. Gue akan react lagi ke Twice guys. Ini uh, teman-teman request waktu gue react yang lagu yang mana itu ada tulisan Feel Special. Ini dari Twice guys. Ini jujur gue penasaran banget sama lagu-lagunya mulai menarik juga guys. Kita langsung intro lu guys. Cepat. ceplok ya ini masih JYP ya guys ya which is yang gue sering banget react tuh kan Day 6 Stray Kids gue juga eh Stray Kids JYP iya yeah, JYP juga guys ini Twice guys ini mulai seru jadi gue <laughs> akan lebih sering lagi untuk react Twice nih guys judulnya Feel Special gue gak pernah dengar lagunya biar gue uh, surprise seperti apa lagunya langsung aja guys ceplok ambience oh dia selalu video klipnya ya. wah langsung dibuka main cantik-cantik guys uh Saichin Vokal chop ya? Oh. Oke, okay, awalnya. Oh, banyak sidechain tuh. Oh my god. Yes, lagu enak lagi. K-pop mulai merana, merana, <laughs> mengarah ya, bermuara ke lagu-lagu yang jadul guys, Yang 90s nih guys. Bahas ya, tam tam tam, ya. Yeah. Gila, Twice tuh cantik-cantik loh guys. Half time ya. Oh nice, nice build up. Dik, tak, dik, tak. Uh, sini. Oke. Okay. Ref. Oh no. Gila bahas lainnya gue ngaku ya guys. Rada-rada square base gitu guys ya. Modelnya attacknya pang pang pang pang. Aduh, gak kuat gue dengernya. Oh. Oh, vokalnya juga seru sih, guys. Oh, nice. Wah, itu enak banget. Damn. Oke, okay, kemana? Oh no. Ah, keren ini sangat wajar sih guys ini udah disaksikan lebih dari 300 juta guys sama like tambah dari gua ini jelas nih harus di like sih guys dan plus emang gua udah subscribe dari dulu ya guys ya JYP oh nice harmoninya bagus oke okay. ah arpeggio takut takut takut takut tipis tuh guys oh vokal chop oh kayak nih lagu Ah, oh, nice. Refek edgy banget. Video klip juga selalu keren, guys. Asik. dance saya juga energik ya. Tete. Gila vokalnya dari tadi kalian denger gak sih guys? Vokalnya tuh juga gila loh guys. Maksudnya blend ke musiknya itu enak banget. Oh, nice. Uh, uh, uh, transisinya. Ampun Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara? Oh. Pedal. What? Rapid tight guys. What? Wah gokil. Wah suka gue genre Twice yang di sini guys. Tuh saya dong, pap pap. Ghost Trigger ya, eh. Wah, keren parah. Gila. Vokal juga ditik dua kali guys ya, jadi chorus jadi excitementnya berbeda. Vokal rada kayak lelok gitu loh guys, chorus. Wow. Asik ah, dance keren lagi. Oh shoot. Aduh, sedepel. Itu keren. Kayak brass gitu guys ya, scene brass. Wow. Wah, transpose 12 semitones twice. Wah, oh, nice. Wah, galak nih guys, lagu yang ini guys. Asli ini galak loh guys. Feel special. Wah guys, thank you guys rekomendasi ya. Ini ini benar-benar gue exciting banget gue dengarnya dari segi musik produksinya itu bagus banget ya komposisinya, vokal transisinya, transisi-transisi feel antara dari part mana ke part mana itu gila sih menurut gue. Gue, gue baru denger bukan baru denger juga sih guys maksudnya gue lumayan surprise aja dengar pattern yang kayak begitu guys Aduh guys, thank you guys. Taruh link lagi di bawah guys. Gue tunggu. Gue sangat exciting banget denger denger lagunya seperti guys. Oke, sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Ceplok.